GeoGebra માં એટલે કે ચતુર્ભુજની પ્રોપર્ટીઝ સમજવા માટેના આ ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે નોંધ લો કે આ ટ્યુટોરીયલનો હેતુ વાસ્તવિક કંપાસ બોક્સનું સ્થાન લેવાનો નથી GeoGebra માં અર્થઘટન પ્રોપર્ટીઝ સમજવા માટે કરવામાં આવે છે અમે ધારીએ છીએ કે તમને GeoGebra સાથે કામ કરવા માટેનું બેઝિક જ્ઞાન છે જો ન હોય તો GeoGebra પર સંબંધિત ટ્યુટોરીયલ માટે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલની વેબસાઇટ જુઓ આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે ચતુર્ભુજ સરળ ચતુર્ભુજ અને કર્ણ સાથે ચતુર્ભુજ બનાવવાનું શીખીશું અને તે સાથે તેમના ગુણધર્મો પણ શીખીશું આ ટ્યુટોરીયલને રેકોર્ડ કરવા માટે હું ઉપયોગ કરું છું લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 11.10 અને GeoGebra આવૃત્તિ 3.2.47 આપણે નીચેના GeoGebra ટૂલોનો ઉપયોગ કરીશું circle with center through point, polygon, angle, parallel line, segment between two points અને insert text. ચાલો નવી GeoGebra વિન્ડો પર જઈએ. તે કરવા માટે ડેશ હોમ પર ક્લિક કરો. પછી મીડિયા એપ્લિકેશન્સ ટાઇપ હેઠળ એજ્યુકેશન અને પછી GeoGebra. ચાલો હવે કેન્દ્ર A સાથે વર્તુળ દોરીએ જે બિંદુ B સાથે પસાર થાય છે આ કરવા માટે ટૂલબારમાંથી circle with centre through point tool પર ક્લિક કરો ડ્રોઈંગ પેડ પર ક્લિક કરો બિંદુ A કેન્દ્ર તરીકે છે અને પછી ફરીથી ક્લિક કરો આપણને બિંદુ B મળે છે વર્તુળ પૂર્ણ થાય છે ચાલો બીજું વર્તુળ કેન્દ્ર C સાથે બનાવીએ જે D દ્વારા પસાર થાય છે ડ્રોઈંગ પેડ પર ક્લિક કરો તે બિંદુ C બતાવે છે પછી ફરીથી ક્લિક કરો આપણને બિંદુ D મળે છે બે વર્તુળો બે બિંદુ પર છેદે છે ન્યૂ પોઇન્ટ ટૂલ નીચે ઇન્ટરસેક્ટ ટુ ઓબ્જેક્ટ ટૂલ ઉપર ક્લિક કરો છેદન બિંદુઓ તરીકે ઇ e અને એફ બિંદુઓ પર ક્લિક કરો આગળ પોલિગોન ટૂલ પર ક્લિક કરો બિંદુઓ એ ઇ સી એફ અને ફરી એકવાર એ પર ક્લિક કરો અહીં ચતુર્ભુજ દોરાયું છે આપણે એલ્જેબ્રા વ્યૂ પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે જોડાયેલ બાજુઓના બે સમૂહો સમાન છે તમને ખબર છે શા માટે શું તમે ચતુર્ભુજનું નામ જાણી શકો ચાલો હવે ફાઇલ સંગ્રહીએ ફાઇલ સેવ એએસ પર ક્લિક કરો હું ફાઇલ નામ સિમ્પલ ડેશ quadrilateral તરીકે લખીશ સેવ પર ક્લિક કરો ચાલો હવે કર્ણ સાથે ચતુર્ભુજ બનાવીએ ચાલો એક નવી GeoGebra વિન્ડો ખોલીએ ફાઇલ ન્યૂ પર ક્લિક કરો રેખાખંડ દોરવા માટે ટૂલબારમાંથી segment between two points tool પસંદ કરો ડ્રોઈંગ પેડ પર ક્લિક કરો બિંદુ એ અને પછી બી પર રેખાખંડ એ બી દોરાયું છે ચાલો કેન્દ્ર એ સાથે વર્તુળ દોરીએ જે બિંદુ બી થી પસાર થાય છે તે કરવા માટે circle with centre through point tool પર ક્લિક કરો કેન્દ્ર તરીકે બિંદુ A ક્લિક કરો અને પછી બિંદુ B પર ટૂલબારમાંથી ન્યૂ પોઈન્ટ ટૂલ પસંદ કરો બિંદુ C તરીકે પરિઘ પર ક્લિક કરો ચાલો A અને C જોડીએ segment between two points tool પસંદ કરો બિંદુઓ A અને C પર ક્લિક કરો ચાલો હવે રેખાખંડ AB પર એક સમાંતર રેખા દોરીએ જે બિંદુ C દ્વારા પસાર થાય છે તે કરવા માટે ટૂલબારમાંથી પેરેલલ લાઇન ટૂલ પસંદ કરો બિંદુ C ઉપર અને પછી રેખાખંડ AB ઉપર ક્લિક કરો આપણે પોઈન્ટ B માટેની પ્રક્રિયા પુનરાવર્તન કરીશું પોઇન્ટ B પર ક્લિક કરો અને પછી રેખાખંડ AC ઉપર ક્લિક કરો નોંધ લો કે રેખાખંડ AB માટેની સમાંતર રેખા અને રેખાખંડ AC માટેની સમાંતર રેખા એક બિંદુ પર છેદે છે ચાલો D તરીકે આંતરછેદને માર્ક કરીએ આગળ સેગમેન્ટ બીટવીન ટુ પોઇન્ટ્સ ટૂલના ઉપયોગથી ચાલો A D B C બિંદુઓ સાથે જોડીએ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કર્ણ એડી અને બીસી સાથે ચતુર્ભુજ એબીસીડી દોરાયેલ છે કર્ણ એક બિંદુ પર છેદે છે ચાલો ઇ તરીકે આંતરછેદ બિંદુ માર્ક કરીએ ડિસ્ટન્સ ટૂલની મદદથી ચાલો ચકાસીએ કે કર્ણ એકબીજાને દ્વિભાજન કરે છે કે નહીં એંગલ ટૂલ હેઠળ ડિસ્ટન્સ ઓર લેંગ્થ ટૂલ પર ક્લિક કરો બિંદુઓ એ ઇ ઇ ડી સી ઇ ઇ બી ઉપર ક્લિક કરો આગળ આપણે ચકાસીશું કે શું કર્ણ લંબ દ્વિભાજક છે કે નહીં કોણ માપવા માટે એંગલ ટૂલ ઉપર ક્લિક કરો બિંદુઓ A E C C E D ઉપર ક્લિક કરો ચાલો હવે ટૂલબારમાંથી મૂવ ટૂલ પસંદ કરીએ બિંદુ A ખસેડવા માટે મૂવ ટૂલનો ઉપયોગ કરો મૂવ ટૂલ પર ક્લિક કરો A ઉપર માઉસ પોઇન્ટર મૂકો અને તેને માઉસ સાથે ખેંચો નોંધ લો કે કર્ણ હંમેશા એકબીજાને દ્વિભાજન કરે છે અને તે લંબ દ્વિભાજન હોય છે ચાલો હવે ફાઇલ સંગ્રહીએ ફાઇલ સેવ એસ પર ક્લિક કરો હું ફાઇલ નામ quadrilaterals તરીકે લખીશ સેવ ઉપર ક્લિક કરો આ સાથે આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશ માટે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે નીચેના ટૂલોની મદદથી ચતુર્ભુજ બનાવતા શીખ્યા circle with centre through point polygon angle parallel line segment between two points અને ઇન્સર્ટ ટેક્સ્ટ આપણે નીચેનાની પ્રોપર્ટીઝ પણ શીખ્યા સરળ ચતુર્ભુજ કર્ણ સાથે ચતુર્ભુજ અસાઇનમેન્ટમાં રેખાખંડ AB દોરો રેખા ઉપર બિંદુ C માર્ક કરો C ઉપરથી AB માટેની સમાંતર રેખા દોરો સમાંતર રેખા પર બે બિંદુ ડી અને E દોરો બિંદુઓ AD અને EB જોડો ડી અને E માંથી રેખાખંડ AB પર કાટખૂણે રેખાઓ દોરો AB પર કાટખૂણે રેખાના બિંદુઓ F અને G ને માર્ક કરો અંતર DE અને ઊંચાઈ DF માપો અસાઇનમેન્ટનું આઉટપુટ આ પ્રમાણે દેખાવું જોઈએ આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે જો તમારી બેન્ડવિડ્થ સારી ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ યોજનાનો જૂથ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જે લોકો ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપવામાં આવે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken-tutorial.org ઉપર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ યોજના a talk to a teacher યોજનાનો ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર